протон бул атомдун ядросунун бир бөлүгү бул атомдун ядросунун бир бөлүгү болгон заряддуу бөлүкчө протондун массасы жана заряды эксперимент жолу менен аныкталат нейтрон бул атомдун ядросунун бир бөлүгү болгон нейтралдуу бөлүкчө нейтрондун заряды жок массасы протондукунан бир аз чоңураак